OK，大家好，又欢迎你收看他有绝招，小朋友张涛，然后他还在这里，我们还没有走，我们要录这期教程。再次道歉，对不起，前两天我们消失了，呃，我们给大家跪下，啊，张大为 <laughs> 然后我们这次也是一定依依然是防守的肘击，如何去躲闪呢？其实非常简单，但是躲闪之后又要怎么样呢？来打一个前手的横肘，哦，躲闪，躲闪，OK，再来一遍，嘣，躲闪。 然后躲闪之后呢，你可以反击他，躲闪，嘣！你可以反击他，但这个反击并不那么好，因为你已经躲开了嘛，你躲开了也可以踢腿，可以顶膝。OK，我们先不做这个躲闪之后的防守，来打那边一样，先躲闪，嘣！躲闪，OK，再来躲闪，嘣！另外一边，嘣！躲闪，OK，lead back 你都会。OK，现在是 parry，parry。如果把他的手扒开呢？再来一遍，这边嘣，扒开，来从我脑袋来，嘣，扒开，然后去脑一下，嘣。 然后这样更真一些啊！来，扒开，嘣，然后可以反击，看，摁下去，反击。OK，如果你想更酷一点，再来一遍。嘣，哎，sorry，sorry，再来一遍。扒开，好，再来一遍，扒开，嘣。可以的，然后换一边，换一不用换一边，这边，另外一边，另外一边。往往发生的是这只手，你更好去防守加反击，因为这是前手，而且前腿非常给力，给腰尺一转，再来一次，嘣嘣。OK，然后呢，你要知道一件事情。 手套 e l b o w s p o r t 啊，来看一下这个装备。嘘，哇，这装备很不一样啊！你看，我要给你讲一个小科普，来自 f a n t e c s 啊。呃，因为我真的没有在中国再见到别的品牌有了，我没有给他打打营销，尽管他经常想让我帮他卖货，呃，所以这个肘击怎么练？是拿这个练的。比如说他打的给我一下，我打你一好吧？不，我没有这么疼。 疼吗？打打就打重一点，感觉一下啊！哎，嘣！没有感觉是吧？但是肘子这样碰一下，可能就不行了。你们练习肘法的，实战的时候就要带这个东西。你的肘法平时练的不好，练的不好，你带上这个，买一个试试看。你带上这个，你根本就没有办法打肘。很多业余赛大家都是带这个打肘，你的体能会消耗的很快，你不会那么灵活。所以你要想练习的话，你要。 准备一个这样的东西，比如说，看，他打这边走，嘣，来再来一遍，嘣嘣，可以反击他。你们都可以带上一个头盔，肘击的实战可以很轻很轻。嘣嘣，技巧也可以练，这样你可以大概打到对方一个以。嘣，你打到他，叭，感觉像那个打到气爆的那个感觉。OK，还有，扒开，扒开，嘣，这边也可以做的，这个训练也可以做的。Parry Parry 之后，你可以有更多。 再来一遍，这边 h a r r y 蹦蹦换步，蹦补膝，小鸡，都可以。这是你肘击的肘击的方法。我来再来总结一下上期到这期啊。第一个方法呢，你要做的是，啊，OK，Yes，这边，弓挡 lock 那边，弓挡 lock，OK 调整，弓 lock，要上下迎着弹打过那边？ 不，但是当然了，有时候肘击判快，你反应不过来没有关系。再来一遍，那点那边反了，反了也 OK 的，反了有时候也 OK 的，虽然没有那么逻辑化。对，两个方法了，永远是三个技巧：防格挡，然后呃，格挡，然后躲闪，挡，躲躲闪，OK，躲闪。第三个，所有的泰拳技巧都一样。第三个，OK，第三个，parry 拨开哦，o 开，再来一遍，拨开，boom 也可以，OK，这个技巧很好，来。 弓扒开，抓脖子，同时，再来一遍。弓弓，看这脚换一个方向，弓弓 o k 前手拳也可以哦，再来前手拳。弓弓，可以，再来一遍。弓弓，同时换步抓，再来一遍。弓可以。或者先把同时换步抓，抓他脖子一次。 还满意吗？可以不？感谢你的收看，还有结生，谢谢。